Yeah, what up, gang? It's your boy Black, it's your boy Black, boy Black, जैसे मैं वीकी डोनर यहाँ पे बच्चे सारे मेरे बजे साढ़े छे थे लौटे थाने में थे पेमेंट आनी मेरी फिर साफ देंगे टीचर ब्रोक मेरी बिजी डांटने में लेंगे रोक फूके चूजा काट देंगे नहीं थे जो फोर्स सब वो सारे दांत देते नोडा रोज सब सुपरस्टार्स देखे रैकेट सोल पढ़ना सोलह सोल जैसे मैं विकेट हूँ यहाँ पे बच्चे सारे मेरे बजे साढ़े छः थे लौटे थाने में थे पेमेंट आनी मेरी फेरे साफ देंगे टीचर ब्रोक मेरी बिजी डांटने में लेंगे रोक फूके जूते काट देंगे थे जो फोर्स सब वो सारे दांत देते नोडा रोज सब सुपरस्टार्स देखे रैकेट सोल पढ़ना सोलह सोल करके खुश में सुन ले खुशबू तू मेरे खुश की करते बातें रैपर फनी वो ट्रस्ट की म्यूजिक करते सो मिल गई आखिरी कुर्सी ध्यान दे रेस्ट पे चलना छोटे तू ध्यान दे अपने But DD won't respect जैकेटों के लौंडे लगाते ये नारा मैं फड़ा था गाना वो कर रही थी gossip is better than rap game का वो ड्रामा पहुंचा फिर मैं 168 सिर्फ स्कोर करने आ रहा बाकी सीधा ओशीवारा बजा था कहारा पर थकते नहीं लौंडे बस कहते थे कर दे रोल वो भी करके इशारा मैं विकी डोनर या पे बच्चे सारे मेरे बजे साढ़े छे थे लौंडे थाने में थे पेमेंट आनी मेरी फिर साफ देंगे टीचर ब्रोक मेरी बिजी डांटने में लेंगे रोक फूके चूतिया काट देंगे थे जो फोर्स वो सारे दांत देते नोडा रोड सब सुपर स्टार्स देखे रैकेट सोल पढ़ना सोलह सोल जैसे मैं विकी डोनर या पे बच्चे सारे मेरे बजे साढ़े छे थे लौंडे थाने में थे पेमेंट परेशानी मेरी फेरे साफ देंगे डीजे ब्रोक मेरी बिजी डांटने में लेंगे ब्रोक फूके चूतिया काट देंगे थे जो फोर्स सब सारे ताते थे और आई रोज अब सुपरस्टार्स देखे रैकेट सो बना सोरा सो लगा लगा पैरेंट मिस करता सिंपल टाइम्स आई थी लैब मेरी देखने रॉकेट साइंस था मैं अंडररेटेड पर नहीं ओवरप्राइस था मैं फैसिनेटेड अब करता कमाई मुझे होते नशे हुआ सी यू स्माइल देखे को दे दी मैं गेम खेल रहा मोटी so don't had to play me मैं ट्रेनर तू ट्रेनी से सनफ्लावर टॉक मेरा फील लाइक आई एम स्विली और गेम पे ग्रिप यू भी 16 का प्रीडी की शक है मुंह में तो बासुस निकलेगी बता अपनी इच्छा समझ जैसे मैं की डोनर यहां पे बच्चे सारे मेरे बजे 6:30 थे लौंडे थाने में थे पेमेंट आनी मेरी फिर साफ देंगे टीचर ब्रोक मेरी बिजी डांटने में लेंगे रोक फूके चुके काट देंगे थे जो फोर्स सब सारे दांत देते नोडा रोड सब सुपरस्टार्स थे के रैकेट सोल पढ़ना सोला सोल